飲んでた水がいて焼けるように熱い水をください口の中に入れて水をください口が開かないよ私たちは悪い 何もしてないああ水をくださいやけるんです体が燃えるんです皮が欲しい すこ冷やしてくれ私たちは悪いことは何もしてないああああ水をください は動かないよ変わり果てた怖がらないでください助けてください誰か誰か誰か助けてください娘よ隠れなさい私たちは à, 私を置いてつまよ一人で逃げて私たちをことは何もしてもああああ i 啊，高山，我啊。 は明日ちも悪いことは何もしてないああああ水をわあ が下に回ることは何もしてないああああ水をください私たち は何もしてないああああいつも